Hari ni saya nak cerita sikit berkenaan dengan dealings eh. So bila kita sebut dealings, dia ada empat benda eh, empat empat perkara. So ini adalah apa yang uh, apa tu uh, terkandung dekat dalam uh, kanun tanah negara ataupun national land tu. Bila orang sebut dealing dia ada empat perkara eh. So uh, cara nak ingat dia uh, TLCE eh. Uh, transfer transfer ialah uh, pertukaran ataupun uh, pertukaran uh, TL untuk leases ataupun untuk uh, leases untuk pajakan C adalah charges untuk uh, cagaran dan E adalah easement so hari ni uh, dengan masa yang ada saya nak buat uh, information apa tu uh, apa tu uh, apa tu dealing dan saya akan terus pergi ke easement eh, sebab easement jarang orang sebut okey So, siapa pernah dengar Isman. Kalau siapa pernah dengar, tulis dengar. Kalau tak tak pernah lagi, boleh cakap tak. Tak pernah dengar. Ha, tak eh. So, baik. Uh, so, dalam uh, section 205 NLC kan, uh, dealing ialah apa-apa uh, uh, saja yang affected under the act dengan berkaitan dengan tanah yang telah dilupuskan maksudnya tanah atas uh, atas geran eh so kalau sekiranya uh, tanah yang tidak dilupuskan tak boleh di tak, bu tak boleh buat dealings kan and then uh, dia ada kita kena ingat eh uh, ah, TLCE tu kita ada kena ingat empat ini sangat berkesan eh you saya rasa benda ni sampai sekarang saya ingat lecturer saya cakap tu eh TLCE eh start daripada transfer uh, uh, pertukaran hak milik 14 eh start dengan borang 14 eh transfer eh leases ataupun pajakan 15 and then lepas tu um, C ialah charge ataupun uh, jagaran uh, ini borang 16 dan uh, 17 easement okay? So, setiap billing dia mesti menggunakan borang eh? menggunakan perjanjian ataupun borang yang jelas yang ini kalau ikutkan dia kena ikut Uh, dekat dalam skedul uh, skedul uh, satu uh, ataupun skedul A dekat dalam national land code dan semua dealing ter, apa tu instrumen bila kita sebut instrumen tu adalah perjanjian eh uh, SPA instrumen tenancy agreement instrumen uh, dalam kes ni instrumen yang dimasukkan ialah uh, borang uh, 14A ataupun 15 dan segalanya itu borang tersebut tidak digunapakai kecuali kalau dia dah berdaftar dengan dengan uh, apa pejabat tanah. Ingat eh. So ini empat perkara ni kena berdaftar. Walaupun dah isi borang, walaupun telah di endorse eh, dia attest tapi kena daftar eh. Kalau tak dibuat maka segala instrumen perjanjian tu tak boleh diguna pakai eh. Sebab tu walaupun dah ada SPA, kita kena hantar kat borang, borang uh, kena hantar kat lawyer, lawyer kena melakukan semua uh, ah, 14A dan buat apa tu? Ah, apa tu dekat uh, ah, hantar pergi ke pejabat tanah okey so uh, instrument tu kena ada description of parties instrument tu kena ada proper description on land and then uh, ada segala dealing documents eh perlu perlu dimasukkan sekali and then uh, ini adalah borang-borang yang diguna pakai eh. 14A ialah untuk uh, transfer land and share and this ataupun uh, transfer of charge 14B and then 16F certificate of sale by uh, High Court ini untuk untuk apa uh, untuk lelong eh and then uh, 15 untuk leases untuk pajakan so and then uh, 16 untuk cagaran 17 untuk isman so hari ni saya nak cerita isman je um, okay, ada empat kategori orang yang boleh execute uh, apa tu ni satu ialah Ah, by respective party orang yang terlibat secara langsung eh, dalam uh, perjanjian tersebut ataupun orang yang ada power of attorney eh. power attorney itu orang yang ada uh, surat kuasa lawyer eh, orang panggil surat lawyer eh. ataupun surat kuasa yang telah di endorse dekat high court ataupun orang yang telah diberi kuasa oleh uh, apa tu da dalam NLC and then ataupun uh, dapat orang yang mendapat court order ataupun uh, apa tu specific performance yang telah dilakukan oleh uh, mahkamah sebab tu transfer boleh berlaku walaupun owner kata lepas dia dah sign uh, SPA dia kata I tak nak teruskan so kalau dia dah sign SPA ataupun dia dah sign ATP kemudian dia kata dia tak nak teruskan uh, dan dia kemudian dia tak nak bayar ganti rugi yang bersesuaian dengan keadaan maka orang yang orang yang terlibat dalam apa tu proses uh, pembelian tu dia boleh minta Uh, apa tu direct ataupun uh, apa specific performance daripada uh, mahkamah. Mahkamah boleh putuskan. Walaupun dia tak suka dia kena jual juga. Okay. So proses registration ni adalah perlu eh semua perlu di dibuat assessment eh dekat uh, state director ataupun any land administrator and dia kena attest eh and then final process to be present instrument Nah, ini dia bilang cakap kita present present tu maksudnya bila dia dia dah siapkan semua borang 14A tu kan contohnya bila lawyer cakap saya nak pergi present maksudnya 14A dokumen semua dah siap dia hantar eh adjudication dia panggil ha, ah, process adjudication eh, adjudication so sekarang kita pergi transfer so saya tak nak sentuh transfer ini adalah apa tu uh, saya punya uh, apa tu saya punya uh, nota <laughs> eh nota yang saya ambil eh so saya rasa Isman ni uh, ramai orang tak dengar eh so um, uh, and then lepas tu you guys okey tak semua okey, kalau okey, bagi semangat sikit kat saya okey ke tidak nak tengok you okay, guys chat coach. chat sikit okey. okay coach ready okay. ready okay, okay, semangat, semangat semangat okay eh? so Isman ni ialah uh, apa tu hak penggunaan tanah eh hak penggunaan tanah oleh orang yang uh, tanah jiran kan hak penggunaan tanah oleh tanah jiran untuk laluan ha? yang diberi uh, penggunaan hak tersebut diberi oleh orang yang memiliki tanah contohnya lah kalau kita dekat okey dia ada isman ni dia ada dua tiga kan tapi saya cerita yang yang popular je lah uh, eh, isman ni boleh dia berlaku uh, satu di, uh, antara perjanjian antara tanah dominan dengan tanah servian. Okey, tanah dominan ni maksudnya orang yang telah diberi hak, diberikan hak. Katakanlah orang tu di tanah kampung kadang-kadang dia ada banyak lapis kan. Lepas tu dia tak ada akses dengan jalan. Katakan macam tu. Jadi orang yang kat belakang dalam tu, dia nak masuk, lalu, dia nak keluar pergi ke jalan, dia kena lalu tanah O, tanah orang tu lah. So bila berlaku tanah, bila dia nak buat laluan tanah orang tu, so dia boleh jumpa dengan tuan tanah, uh, yang dia nak kena lalu tu dia buat satu perjanjian uh, mengatakan aku nak aku nak nak buat penggunaan dia untuk lalu saja katakanlah untuk lalu saja uh, jadi bila dia buat laluan tu uh, ada consideration maybe ada perjanjian berapa ringgit berapa ringgit kan berapa lama dan uh, apa tu dan lepas tu diisi borang 17 okey so orang yang apa tu uh, orang yang diberikan hak tu ialah um, dominant orang yang memberikan hak tu ialah sibian eh jadi dia acquire the right by register proprietor after negotiating dengan dengan dengan owner lah eh right tu mungkin untuk melalu ataupun nak buat support kan support ke ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan uh, penggunaan tanah lah eh so um, Contohnya aa, ah, macam ni dalam kes ini dia menggunakan neighbor dia punya tanah untuk buat septic tank. Aa, ah, jadi itu adalah satu satu juga eh. Ini semua bila dia sebut Datin haja aa, ah, Datin Siti Hajar ni maksudnya ini adalah kes-kes mahkamah eh. kegunaan untuk masuk tanah. And then lepas tu orang yang telah di uh, okey ni di, kita pasal survey dengan dominan ni saya dah sebut. Okey. And then Eastman ni hanyalah dealing yang mesti didaftarkan. Maksudnya bila didaftarkan, bila dia pergi dekat pejabat tanah tu nanti, dekat grant tu ada tertulis uh, siapakah orang yang ada hak atas tanah tersebut. Eh, Eastman ni maksudnya dia boleh dia, dia panggil registerable uh, register uh, apa tu registered interest. Maksudnya orang yang uh, dominan tadi dia ada hak atas tanah tersebut. Sama juga bila leases ataupun charge. Sebab tu kalau ada charge, nama uh, walaupun geran tu uh, owner yang pegang kan, tapi apa tu nam, uh, nak apa tu atas geran tu tetap juga ada ada nama bank kan. Ha, itu example lah. Eh. So dia ada dua requirement uh, dalam kes ini uh, untuk datang sri dia apa tu dia decided by uh, court that the metallic ah dia buat satu jalan lah dia buat jalan jalan tar kan ah disebabkan ah, apa tu disebabkan tidak berdaftar jadi bila walaupun jalan tu telah ditarkan selepas dia guna 10 tahun katakan owner kata dia nak guna tanah tu walaupun sebelum ni dia allow orang lalu tapi disebabkan tidak berdaftar maka uh, apa tu uh, uh, muru sagu ni dia tak boleh nak akses lagi lah maksudnya Datin Sri Hajar tu ada hak untuk uh, mengambil balik uh, penggunaan ataupun laluan. Boleh tutup lah. Boleh tutup tanah dia. Eh. And uh, dia hanya hanya boleh berdaft, uh, efektif selepas registration 17A. And then okay termination dia sama ada termination tu dilakukan oleh dominant land. Uh, Uh, by owner maksudnya owner owner do, do, uh, uh apa tu tanah yang dominan tu dia release dia isi borang 17 uh, C tak salah saya and then lepas tu ataupun the dominant land owner buy dia beli bila dia cantum nama dia antara tanah tu kan katakanlah tanah sebut dia beli kan tanah tanah sebien tu dia beli maka automatik dia punya uh, dia punya easement tu telah uh, usang dia call it eh, usang maksudnya tak boleh dipakai eh. ataupun cancellation by register register boleh cancel okay? Okay. so ada tiga minit lagi so saya pergi balik pada the next one okay? dan lagi satu ialah lagi satu uh, isma ni dia antara macam tadi tu dia antara uh, perjanjian antara owner dengan owner betul tak tapi ada ketikanya contohnya um, apa tu tanah contohnya tanah jalan jalan raya nak pergi ke pantai nak pergi ke pantai dia kena lalu tanah orang betul tak ha, jadi jalan raya tu adalah hak apa tu uh, tempat awam pantai tu tempat awam juga okey tempat awam juga okey katakanlah macam tu maka laluan tu dia boleh di decide oleh pejabat tanah okey ataupun pendaftar pendaftar boleh uh, uh, boleh tentukan eh walaupun tanpa apa walaupun tanpa persetujuan tanah uh, pemilik tanah tersebut, pendaftar boleh buka tanah untuk buat laluan. Eh, jadi obviously kalau sekiranya walaupun tidak apa tu tidak mempunyai atau persetujuan ataupun perjanjian daripada uh, owner boleh dibuat juga eh. Contohnya uh, okey, contohnya bila terdapat uh, bila terdapat uh, unsur-unsur uh, yang di mana menyusahkan ataupun berbahaya. Ah, uh, contohnya nak akses tak boleh, dia boleh bisa dia boleh pergi jumpa pejabat tanah minta laluan ataupun uh, apa tu laluan yang apa tu uh, uh apa contoh uh, laluan laluan untuk nak akses lah tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kata tidak ada hmm, uh, benda-benda um, uh, apa tu uh, tidak ada uh, emergency ataupun uh, kepayahan contohnya kena lalu tanam uh, tanah curam ataupun membahaya maka uh, mungkin uh, ada juga keputusan yang dibuat oleh mahkamah di mana uh, apa tu uh, uh, apa tu uh, ismen yang telah dibuat oleh pejabat tanah tersebut terbatal lah. Ini pun ada juga eh ada ketika tanah kalau sekiranya tanah untuk laluan awam tersebut dah ada banyak akses pejabat tanah nak buka lagi satu. eh Nah itu orang masih boleh di challenge. Okay. So last minute Okey, so ingat eh, saya ulang balik. Kita bila sebut dealing ada empat. Satu ialah transfer. Dua ialah uh, leases ataupun uh, pajakan. Tiga ialah cagaran. Cagaran ni maksudnya bila bank uh, kita hutang duit dengan bank untuk dapatkan apa? Untuk dapatkan uh, uh, pinjaman uh, untuk beli membeli rumah tersebut.